Abang. Apa dia? Macam sempat aja bang. Kau ni nak bunuh Yahudi ke nak bunuh aku? Saya malas buat cerita ni. Kejap lagi kan aman. Ustaz balik dulu nak bunuh Yahudi. Tu malas cakap. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. cuy, <clears throat> akhirnya saya sudah beristirahat eh, dua uh, jam atau tiga jam cuy ya. Saya sambil main game ya, menghilangkan uh, apa namanya rasa penat di perut dengan di kepala. Jadi barulah saya melanjutkan video ini cuy. Mohon maaf banget sekali lagi ya, mohon maaf banget kalau uh, cara ini mereaksi saya itu berlebih cuy ya. Gak tau kenapa cuy ya, saya hari ini tuh moodnya bagus banget jadi tertawa saya itu lepas gitu ya. Mohon maaf banget. Dan saya akan coba um, melanjutkan lagi part keduanya cuy ya. Part keduanya semoga aja uh, semoga aja dengan tertawa seperti ini bisa membuat kurang terhibur dan saya pun akan baik-baik <laughs> saja cuy ya. Saya takut saya takut kenapa-kenapa sih cuy ya kalau saya berlebihan tertawa seperti ini cuy ya. Moga aja nggak terjadi apa-apa gitu cuy ya. Amin sih cuy ya. Amin. Oke, langsung aja cuy ya. Langsung aja kita tengok part yang kedua cuy. Jom. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Pak Habis. Waktu doa. Okay. Al-Fatihah. Dia punya doa sebiji macam imam-imam dekat masjid ni. Udah benar enggak di sini kemarin Dia punya doa eh, tu kan macam tadi ya. Alhamdulillah Jakirin. Syakirin hamdan wa Ya. Tunggu, tunggu cuy, kita ulang dulu karena kalau langsung di sini kita nggak paham gitu. Maksudnya Ustaz berdoa apa ini? Oke. Awalamal akhir wa zakarullah katsira. Siapa nak rahmat Allah, <clears throat> nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak zikirlah pula. Ya, zikir, subhanallah, ya. subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar Sampai habis Waktu doa Al-Fatihah Dia punya doa Sebiji macam imam-imam ya, dekat masjid ni Dia punya doa tu kan macam Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya hilang hilang muncul hilang muncul ya Allah wa na'udzubika kawan nak cuma dia dalam bahasa Melayu oh. Ya Allah oh, jadi kembang, Kau berikanlah aku Ya Allah Apa? Aku dah lama ingin Ya Allah <laughs> Lain maknanya Pemudahkanlah urusanku untuk lagi ya Allah ya Allah aku dia ya Allah <laughs> ya kau makbulkanlah permintaanku untuk lagi ya Allah isi kat belakang amin amin ya padahal ya Allah. padahal maksudnya kalau kurang paham gitu ya saya di sini langsung paham cuy <laughs> ini kan suami yang berdoa jadi <laughs> yang diminta itu pasti Ya tidak lari dengan poligami. Menyarahi Rahim, Ya Allah. Makbul. Isterinya amin-amin aja gitu. Orang perempuan hati-hati ya. Nak aminkan doa dengar betul-betul. Ya Allah kau berikan aku. Ya Allah. Isteri ke belakang kuat sikit. <laughs> Kuat sikit. Suami nak tegur isteri. Macam isteri degil, isteri tak dengar cakap, isteri degil. melawan. Memang umum ni melawan dia kerja ni. Bukan orang kudat tempat lain. <laughs> Kudatnya, nah, nah, nah, ini yang saya pertanyakan dari tadi kudat-kudat. Saya berap ini semenanjung kah atau gimana sih? Karena saya belum pernah dapat sih daerah yang namanya kudat gitu ya. Atau saya yang belum terlalu ini ya bertanya lebih gitu ya. Ini dengan cakap tuh sebab datang daerah dengan kudat, ceramah. Daerah kudat tempat ni melawan ada je menyawaknya hmm. kan jadi dalam doa boleh tegur kita bukan takut isteri tapi isteri, isteri menakutkan isteri. ya Allah doa kau bukakanlah hati isteriku ya Allah isteri belakang pahal. sesungguhnya dia seorang yang degil ya Allah isteri kat belakang dia pun sama menyawat tetap menyawat aduh sembahyang hmm ya zikir doa mengaji eh ingat tu yang kedua kunci pejabat kunci oh ini masih kunci. kunci pejabat kunci cari keluarga, rezeki kunci yang halal Minta maaf saya cakap. Dalam dewan ni minta maaf saya cakap. Susah nak kaya. Enggak ada sih yang kaya. Oh lama, terasa hati betul. Yelah, tahu tak payah cakap. Bukan. Maksud saya cakap susah nak kaya sebab kaya tu sendiri tak jelas. Berapa baru kaya? Cuma cakap. Iya, orang kaya pun masih mencari sampai 100 sekarang. 100 ribu kaya belum? Belum. Sejuta kaya belum? Tanya Datuk Akram. Belum tahu lagi. Tuan Haji Akram, belum tahu lagi. Hmm. Kan? Saya ceramah dapat berapa malam ni pun tak tahu lagi. <laughs> kan? Kaya ke? Belum tahu lagi. Betul tak? Iya. Iya, jadi kaya tu subjektif. Jadi jangan kita kejar kaya. Bahagia. Kejar Tapi bahagia. kejar apa? Bahagia. Kejarlah bahagia. Kata Nabi, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi pesan, <laughs> Kenapa Ustaz langsung membalik? Ibu-ibu yang datang oh, banyak. Oh, nampak kerek nampak. Maci-maci datang banyak cuy. Oh, ada yang bawa Itu anak. betul lah macam tengok TV. Eh, kontrol dah, Pak. <laughs> Kan? ada yang cari rezeki yang halal sebab anak-anak Adam kalau bagi dua lembah emas dia minta lembah ketiga lembah besar mana tapi minta lembah ketiga sebab tak pernah cukup maka Nabi ajar cari rezeki yang halal sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu dan Nabi juga cakap apa? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ha. Belajar bersyukur. Iya. Ya. Cari rezeki yang halal. Maksudnya tak kisahlah suami kita ni, ni saya nak pesan. Hmm. Kadang suami kita kerja kampung aja. Suami kita kerja biasa-biasa aja. Tapi kalau kita menghargai suami kita, mungkin Allah akan lapangkan rezeki itu. Betul. Nah, dengar Cari rezeki yang berkat. Dengar. Itu sebenarnya. Nak bahagia dalam hidup, saya pesan kat semua. Nak bahagia dalam hidup, jangan lupa untuk banyak memberi daripada menerima. Ah. Baik nak jadi pemimpin, baik nak jadi ketua keluarga, baik nak jadi suami, baik nak jadi isteri, baik nak jadi anak, baik nak jadi pekerja, baik nak jadi jiran. Kita kena ingat, nak bahagia, banyakkan memberi daripada menerima. Kita akan bahagia. Betul, betul cik. Ini Kenapa saya selalu meminta di setiap video itu bahwa uh, boleh bagi super thanks gini cuy. Kalau saya sendiri yang memberi sesuatu kepada orang yang memang menginginkan itu, saya akan merasakan bahagianya itu sendiri. Saya ingin orang merasakan juga gitu ya. Betapa bahagianya gitu ya. Betapa bahagianya kalau kita bersedekah gitu cuy. Memberi gitu ya. Entah saya saja yang merasakan atau tak cuy ya. Tapi kalau saya memberi, sikit, baru, walaupun cuma sikit je saya itu bahagia gitu ya gak tau kenapa ya apa ya kayak ah, kita yang paling berbahagia lah di dunia ini gitu cuy rasanya seperti itu asyik bagi bagi bagi je ustaz tu sebab tak bahagia kita pertikaikan yang kita bagi hmm. bagi tu sebab ibu kita mak kita bahagia hujung hidup dia kerana apa daripada kecil kita kecil dia memberi, dia memberi, memberi sampai terlupa untuk menerima. Betul sekali. Itu sebab saya pesan, suami nak bahagiakan isteri, kalah memberi. Beri dia rumah. Uh. Beri dia kereta. Yang kalau mampu, beri hmm. dia duit. Untuk yang mampu. Beri dia cuman. makan. Beri dia kuih. Beri dia senyuman. Beri dia air. Yang mampu beli air ni, minum. Beri, beri, beri. Beri dia surat. So dia sign surat apa? Tak, surat tu nak transfer nama. Nama rumah tu bagi nama isteri. Janganlah salah sangka. Ih, sangka buruk je. Dia ni, hmm, hmm, hmm, tak nak apa Beri, beri, beri kita akan, kita akan gembira. Ya? Yeah? Ini pesan saya ni, ingat. Sebagai anak, banyak akan memberi. Beri, beri. Mak kita, insyaAllah hidup kita akan bahagia. Ketiga, kunci kereta hala tuju pemanduan nak bawa keluarga ni biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Taala. Ini kita nak bahagia dunia akhirat. Saya nak membina keluarga yang bahagia dunia akhirat, keluarga sunnah. Tapi seawal anak saya umur tujuh tahun, saya dah suruh dia masuk pertandingan bintang kecil. Aduh. <laughs> Bintang kecil. Masuklah pertandingan berzanji, pertandingan mahaban, pertandingan menulis khat, pertandingan hafazan pertandingan azan ha, nanti pian boleh buat pertandingan azan kategori maghrib pertandingan azan kategori subuh dia lain tau no. oh beda-beda ya beda-beda cuy maghrib, kalau maghrib dia mendayu ya mendayu <coughs> Allahu Akbar Allah merdu merdu Allah Akbar tu maghrib subuh Allahu Akbar, Ringkas. Allahu Akbar. Macam tu je. Nak kerja orang bangun. Maghrib. Ashhadu an la ilaha illallah. Tu. Maghrib. Subuh. Ashhadu an la ilaha illallah. Singkat tapi keras gitu. Ya. Maghrib. <clears throat> Hayya ala salam. Maghrib. Subuh. Hayya ala salam. Singkat. Hayya ala salam. Jangan mendayu-dayu pula. As-salam. Ha, Ratus. Subuh as-salatu khairum minan naum Salat lebih baik daripada tidur janganlah mendayuh as-salatu khairum minan naum masih ada <laughs> memang tidur lah dia as-salatu khairum minan naum ataupun As-salatu khairum minan naum. Ada mahabiar dia. Ha, macam tu. Biar dia bangun. Tahu. Peperanjat ini marah betul Imam Bilal ni je tu. Ini kadang-kadang pagi-pagi kan. Juga bila kita dah ada ah. anak-anak muda boleh azan. Oh, okey, ini kadang-kadang pagi-pagi orang keluar rumah masuk rumah balik. Huh? Sebab datang dengar azan tu. Oh. Az- azan seram. Wah, lu. Masuk rumah hantu. Ya. Kadang-kadang tu kesian. Sedih bila Allahu Akbar Allahu Akbar. Ini ku kata. Allah, ya Allah penat betul. Yang seorang tu pula datang tinjau. Tak ada orang. Bilal lagi. Ini mau aku jadi imam ni kan. Balik dia. Ha, tu sebab cari pelapis. Nampak tak? Hala tuju. Hmm. Ajar anak ni mengaji. Hmm. Ajar anak. Itu sebabnya Nabi ajar tak dibu aula dukum di salah satu asya. Adapkan anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Pertama bihubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Kedua bihubi ahlihi, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Yang ketiga, bikira atil Quran dengan membacakan ayat suci Quran. Ya, membiasakan ya. ajar ya. Ngaji. Dulu kita mengaji lain tau. Libna ta'alim e, o a e o dulu. <laughs> Lip tu dati an nalip tu bawa na nalip tu depan o a e o dulu ustaz ni garang pula baca ni Aina te anam da te la mim ya mati bawa minun da te na. Waktu tak tahu macam mana bunyi ni. Apa bunyi dia? Patut bunyi dia. Alamina. Dia baca. Alamina. Salah. Tengok panjang pendek. Baca balik semula. Betul tak dulu? Ha, dulu macam tu. Kecil-kecil. Ini kayak saya kayak kembali lagi di masa di mana saya sangat takut banget dengan hal mengaji ini cuy. Yang mungkin lah gara-gara itu sampai sekarang pun saya eh, nggak uh, terlalu pandai mengaji cuy ya sebab waktu kecil kakek saya atau saya itu guru mengaji cuy guru ngaji di kampung gitu ya banyak yang mengaji di sana tapi dia tuh galak gitu ya dia galak selalu marah eh, marah-marah dan apa baca ini ini ini seperti itu gitu ya jadi saya orangnya kayak gimana ya nggak bisa di mungkin saya orangnya nggak bisa terlalu dibentak atau gimana makanya saya nggak setiap disuruh ngaji saya nggak pernah datang di rumah kakek gitu ya maksudnya di rumah sebelah kan rumah kakek gitu saya nggak pernah di sana saya selalu lari gitu ya karena mungkin saya nggak bisa dibentak gitu ya mungkin bisa jadi gitu nggak bisa dibentak gitu ya sekarang budak-budak ngaji ah baca saja ha koda zaro sekarang <laughs> kan iyo Sebab apa? Dah diajak baca Quran. Yang keempat kunci syurga. Nak masuk syurga tak ada cara lain. Cara dengan apa? Cara dia dengan dapatkan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah macam mana caranya? Ibadah banyak-banyak. Ya, ibadah. Lagi, lagi ke ibadah je. Ni bulan puasa ni kan? Ni bulan puasa. Ni bulan rejab ni kan? bulan rejab. Kita banyakkan puasa sunat. Ish, orang Arab sekarang bulan Rejab dia dah beli dah jumah nak pakai bulan puasa. Dia nak bawa tarawih. Ini selipar pakai tarawih. Ni kain nak bawa semayang tarawih ni. Dah siap kurma. Ha. <laughs> Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang kudat belum Rejab dah terbayang Syawal. <laughs> Lagi jauh. Dia lebih ke Syawal. Haduhan kan habis haji bulan Ramadan tahun lepas habis buah kurma dengan usuk-usuk hilang usuk-usuk usuk tayub tengoklah usuk. hari tu dah nazak bunyinya bulan puasa tu usuk, dapatkan usuk, apa buah toma usuk tayub dah nazak bunyi kawan tu dah habis suara ya Allah Hari raya meninggal lah kawan. Dah tak dengar pun. dia Tiba-tiba dia, Yusuf time. Hidup dia lagi. Kan? Iya. Kita puasa sunat, buat. Eh? Kita ibadah, kita semayang sunat, buat. Mengaji Quran, buat. Jangan kita tak buat. Dan yang kelima, kunci spare. Apa kunci maksud spare. kunci spare? Suami ada kunci, Masing -masing. isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, mainkan peranan masing-masing itu masuk kunci spek nak bahagia ni tak susah pun pertama solat sama-sama dah pesan lah solat sama-sama kan dah pesan yang kedua makan sama-sama orang tua-tua dulu-dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama betul tak? betul sekarang sibuk betul, betul, sangat mentang-mentang dah jadi kutu bagian contoh, <laughs> contoh. Contoh. Sibuk sangat. Kan? Ha. Dah ada jawatan. Dulu okey je dah ada jawatan. Dia sibuk. Macam mana? Malam makan sama. Bila makan tu kan, suami kita last kali panggil. Jangan marah. Ha, mengangkang depan TV tu. <laughs> Sini lah tolong. Jangan macam tu. Mengangkang. Biar suami tu dia ketua keluarga. Panggil anak-anak dulu. Mari, susun pinggan. Susun pinggan. Sendukkan nasi. Anak tak adalah ramai sangat yang duduk tu dalam 12 orang tu. <laughs> Sebelasan. Ya Allah, 12 anak ni sampai terlupa nama anak dia siapa. Kau kau kau sama nama kau susun pinggan. Susun pinggan. Senduk nasi. Lepas tu semua dah duduk, semua dah ada dah. Tolong panggil ayah. Ayah lah sekali. Ayah datang macam wakil rakyat. Oh, <laughs> semua dah ada dah. Yeah. <laughs> ayah pun duduk. Dia duduk, barulah maknya terbalikkan pinggan tu senduk nasi panas-panas macam tu ketua keluarga jemput bang lepas tu pun dia bagi bang minum bang siap tuang air ya, bayangkan daripada negeri sembilan datang eh kosong aku bagi aku contoh contoh <laughs> tak adalah gurau je eh, gurau lepas tu bila dah tuang air ya. ayahnya berbual alung baca doa ayah huzur eh? beruzur pula bapak <laughs> jangan bagi anak yang tadika tu lain doa dia Bid, panjang baca doa dia Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Bapak dia, "Ya Allah, tak beli. Ya Allah, berkatilah rezeki kami." Karena kami dari azab api neraka. Enggak ada api dah. Jemput makan abah, jemput makan mumi, jemput makan. Ya, Panjang Tadika ya. kai. Iyo. Kan? Lepas tu bila makan pula anak kata Ayah, hmm. nak ayam tu sikit. Ayah pun cubit ayam letak dalam pinggan anak dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Uh, ini. Hmm. Isteri pula bang, terasa nak daging tu lah sikit. Ya. Suami pun ambil. Su. Hmm. Su. Buka lah mulut. Apa? Apa? lah Sayang malu apa? Isteri malu yang bang kan? Buka mulut. Ais. Ais, Ais Martin dengan bela, Dah habis ke drama Dah habis ke drama Oh. Habis dah. Itu oh, nama oh, mana Ais. <laughs> aku tengok TikTok aja. <laughs> Bila dia suap, buka lah, buka lah sayang. Kirain mengelu Ais. Yelah, yelah, yelah. Dia pun buka. Bila buka, dia pun suap. Ngap. Anak tak pernah tengok. Huyuh, huyuh, huyuh, huyuh. <laughs> Iya. Barulah betul kan? Ha Eh, makan sama-sama. Hmm. Betul. Lepas tu ingat eh, pinggan dengan gelas suami mesti beza daripada anak-anak tau. Faham? Orang tu tu dulu, dulu pinggan ayahnya mesti sempurna. Dia beza sikit. Nampak? Oh ni pinggan ayah. Ada pengalasnya. Gelas dia tu besar. Siap tangkai. Siap dengan alas. Alas. Alas. <laughs> Kena singgung Kenapa lagi. Aku tak ada alas. Sana lah saja dia. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tak ada. Tak ada kan? alas. Teruk pian kena malam ni. Tapi betul. Pinggan dengan cawan mesti beza daripada anak yang lain tapi janganlah lain sangat besen kau bagi besen kau ingat aku itik apa dia kata kau ha. apa besen iya kemudian apa kemudian yang ketiga tadi solat sama-sama makan sama-sama ketiga tidur sama-sama yeah. saya yang muda-muda ni saya tak risau yang dah berusia Isteri tidur luar tu. Menyemak je. Ya Allah, semua lelaki tu tidur luar. Orang perempuan tu tidur. Kesian lelaki tu. Dah lah tak ada tilam. Tilam? Oh, tidur selimut. dekat ruang tamu. Tak ada selimut. Tak ya, kain ihram berbalik umrah. Selubung putih. Yang isi nak kencing pukul tiga pagi tu. Ya Allah, jenazah siapa ni? Dah macam jenazah pun jenazah. Orang perempuan Ingat ya Banyak aduan saya dapat Di dalam bilik tidur Orang lelaki kalau berkehendakkan sesuatu itu Macam minta sedekah Zombie ah. Dia dalam gelap tak boleh cakap. Sobi. Yang isteri pula. Berair mata kau kau. Apa aku cakap? Ini yang paham ini yang sudah berkeluarga aja gitu cik ya. Kalau yang masih muda-muda lagi mungkin belum gitu ya belum paham gitu ya apalagi yang budak-budak cuy <laughs> yang paham ini yang <laughs> udah berkeluarga jangan macam itu layan suami tu lah betul-betul ada satu kisah ni dia tak nak layan suami dia saya penat lah saya ni ketua putri lagi contoh contoh <laughs> ketua. contoh ketua kena pula kan lah saya sibuk saya pagi ini petang itu petang ini kadang saya sibuk bukan saya tak layan dia langsung tak nak langsung mengadu dia dekat satu ustaz tu kenapa ni lah? isteri saya tak layan saya ustaz kenapa entahlah dia kata dia sibuk sangat yeah. macam-macam lah itu itulah inilah Memang jarang tu. Jarang. Setahun tu adalah dua tiga kali. Nak jahat ilah. Setahun. Aku <laughs> teruk benar rupanya. <laughs> Suruh dia datang jumpa saya. Ustaz Mirah, dia pun datang. Betul ke saya, saya dengar kamu tak dengan suami kamu? Ustaz, saya pun belajar agama kat lah. Wah, besar Ustaz tu. Saya ni sibuk, banyak kerja, banyak tanggungjawab saya pada rakyat lagi. pada masyarakat. Saya ni milik masyarakat. Saya ke tukang masak, barhaban, mengganjur, zanji, semua saya. Ya, ya. ya. Macam lah Ustaz ni akan, beginilah. Ustaz ni cari jalan. Nak tarik perhatian Tahukah kamu Sekali kamu melayan suami kamu Pahalanya ibarat membunuh sepuluh orang Yahudi Tak payah pergi Israel <laughs> Waduh Ya Ustaz Malam tu lain macam Suami balik isteri standby depan pintu ni hmm, Assalamualaikum gara kalau aku tahu dulu lagi dah aku pergi jumpa ustaz tu. Malam tu makan lauk segala binatang masak. Kambing, udang, sotong, kurita, semua ada. Lilin, lampu, semua lampu minyak tanah semua ada. Oh, romantis, romantis. Candlelight. Belum makan, makan lah. Tak apalah, tengok abang pun dah kenyang. Malam tu semayang maghrib Lepas tu semayang isyak Lepas semayang isyak Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah Rabbil Alamin Isteri pun mengangkat pergi tepi suami ni Abang Ya Jom kita bunuh Yahudi ya. Tua saja aja. Pukul 12 malam dia kejut suami ni. Bang, bangun bang, bangun bang. Aku dia ada lagi Yahudi nak bunuh lebah tak berhenti dia pukul 3 dia kata bang bangun bang apa ni? 10 lagi Yahudi Allah Allah pukul 5 pagi bang bangun bang apa dia subuh oh, ingat apa tadi suami pun bangun mandi ambil wuduk Lepas tu duduk kat hujung katil sementara tunggu waktu subuh masuk. Tengah-tengah duduk tu isteri dia rapat je abang. Apa dia? Macam sempat aja bang. Kau ni nak bunuh Yahudi ke nak bunuh aku? Saya malas bawa cerita ni. Kejap lagi kan aman. Ustaz balik dulu nak bunuh Yahudi. Tu malas cakap. Kan? Ya. Sebenarnya orang perempuan eh, layan suami. Kenapa Bayangkan melayan suami itu? besar pahala. Apatah lagi kalau kita yang minta. Saya nak tanya umum pan betul-betul jawab. Dalam banyak keadaan yang berlaku yang gitu-gitu tu. Biasanya suami minta ke isteri minta. Jawab. Suami sih. Biasa suami. siapa minta? Suami. Biasanya siapa minta? Suami. Om Pan jawab. Suami. Eh? Lepas ni tukar. Perempuan minta. <laughs> Apalah gelap lah. Eh, uh, abang malam ni ada ceramah dekat Dewan Tun Mustafa. Abang mungkin balik lewat sikit. Jangan lambat eh. Malam ni. <laughs> Okey. Janganlah cakap derek sangat. Sayang, jom kita tut. Jangan. <laughs> Nanti anak dengan Astaghfirullahalazim. Jangan.

Lepas ayah sebut tu tu tu tu tak lama tu mak mesti masuk dalam bilik Dia tahu. Lagi satu, bila tidur dekat katil ni, orang perempuan ingat ni, mesti mengadap suami. <laughs> Ekspresi Ustaz. Faham. Itu gelak ke sawat tu? Sawat. <laughs> Sawat. Macam tak menang saya dulu pernah ceramah belum lagi makcik tu kenapa nak kencing tu tak tahan ah, sabar sabar sabar takut aku dah ekspresi ustaz tu dia tidur tu menghadap suami eh? kalau kita tidur kita membelakangkan suami kita dengan sengaja dan suami kecil hati Durhaka. ya derhaka ah. tapi kalau isteri tertidur Kemudian dia pusing. Tak apa sebab dia tak sedar. Suaminya kan tunggu dia tidur pula. Ha, derhaka bukan macam tu. Ha? Tidur menghadap suami. Tadi sengaja. Melainkan permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur tengok muka kau ni. Rambut kembang, bedak sejuk berkepuk. Suami baru nak lelah. Astagfirullahalazim la ilaha illallah. Ingat lembaga lah tidur sebelah aku ni? Faham? Oh, perempuan tu dah dia. Pakai baju binatang, kembang. <laughs> baju kelawar. Cari habitat ni la ilaha illallah. Cuba tukar. Hari Khamis, pakai baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah <laughs> bentuk. Berdiri depan pintu tu tunggu. Suami naik motor, pelajak sampai ke longkang salah rumah aku hari Jumaat pakai bikini oh ikan apa kain batik ikat tepi oh dalam rumah untuk suami hari Sabtu pakai jaring jaring ini terus nampak ke dalam Persis. habis air ni nanti yeah. nak tunjukkan nabi dia selesai <clears throat> dengan isteri dia ha jadi sebenarnya dalam hidup kita ni semua nak bahagia jangan sibuk kerja kaya tapi kejarlah bahagia nah itu Kerana kalimat yang satu suka. hari nanti kita akan sedar suka banget kalimat itu bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya suami memberi, kena fikir memberi. banyak memberi pada isteri Isteri kena banyak fikir tu banyak amin, kepada amin. suami. InsyaAllah kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian cukup. Nah, dah selesai Syekh. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Okey cuy, akhirnya part yang kedua sudah selesai dan ya uh, kalimat yang terakhir itu membuat saya itu sangat apa ya sangat menilai diri saya itu memang kalau kita memberi gitu ya memberi sesuatu walaupun sesuatu itu nggak terlalu banyak gitu ya tapi kalau kita memberi yang memang orang memang membutuhkan itu orang menginginkan itu uh, kita tuh merasa senang banget cuy orang merasakan itu tak atau saya saja yang berlebihan atau gimana gitu ya tapi saya bahagia banget cuy nggak tahu kenapa saya berbahagia banget kalau memberikan sesuatu yang misalnya saya banyak eh, misalnya saya dapat uh, rezeki lebih dan saya bagi ke memang orang yang serba kekurangan gitu ya saya saya beri keluarga saya yang memang eh, menginginkan itu saya itu bahagia banget gitu ya intinya kalimat tadi itu waduh kena banget sih ah, apa namanya karakter gua banget sih nggak tahu korong merasakan bahagia atau tidak intinya saya merasakan bahagia banget kalau memberi gitu cuy. Oke dan mungkin itu aja cuy. Semoga uh, apa yang saya share ya video-video Ustadz yang saya share seperti ini membuat kurang terhibur dan yang pastinya yang terpenting memberikan pengajaran gitu ya memberikan pengajaran karena kalau kita memberikan eh, kalau kita share hal-hal seperti ini tuh insya Allah kita akan mendapatkan pahala saya mendapatkan pahala orang yang share video ini mendapatkan pahala Apatah lagi Ustadz sendiri cuy mendapatkan pahala Oke, sama-sama kita membagikan eh, hal-hal uh, yang baik gitu cuy ya, hal-hal yang baik supaya kita sama-sama mendapatkan amal ibadah gitu cuy. Apalagi di bulan suci Ramadan nanti gitu cuy ya. Oke, saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.